こちゃん、おはようございます、はい、おはようございます。どうですか、2日目。なんかもう昨日のでなんか完結した感じがするから、なんか全然テンション上がらないです。いやあげてくださいよ。今日まだ10本ぐらい取らないといけないんですいやいや10本取らなくていいでしょう。これどこかわかります？どこかってだって静岡でしょ多分。 後ろ大槍槍あ橋ねどうやったら槍が出てくるんですかここでわかんないじゃんわかるでしょいやここ、はい、静岡の駿府城、駿府城駿府城じゃないそんな城これよりあると思いますいやだから日本風じゃないなと思って 駿府駿府はいえ何初めて聞くあの徳川家康が最後を過ごした日本でも由緒あるお城あ最後の最後の将軍がってことは徳川慶喜ね違う違う違う家康1代目の人ねはい1代目 まあ、あの江戸江戸幕府を築いた人ですねはいはいはいはい僕も歴史詳しくないんであんまりちょっと掘らないでくださいいや待ってください答え合わせできないじゃんこれ見てる人たちが間違ってるぞって全く言ってくるからそんなこと言うといや違うあれでしょだから徳川家康って言ったらあのタイの天ぷらがすごい好きで結構それでなんか太っちゃうってなった人でしょいや僕それは知らないです知らないね日本人なのに日本の歴史知らないってことはもう日本人じゃないからね や僕は家康知ってるのは、はい、野草を食べてて野草元気になったっていうのは聞いたことありますあそうなの、はいいや、いいんですよ、この、こういうくだりは。待って待って待って、うんちくでしょ今。いや、もういいんです。いいんです。クロちゃん、いいんです。いいんです。いいの。はい。ここ。はい。今、うん、お城の一番外堀。あ、外堀なんだ。はい。すげえ、鳩めっちゃいる。めちゃくちゃ大きいんですよ、このお城。あ。あ。 いいんですよ鳩は城の話をしてるんですいやだから城見ようと思ったら鳩が飛んでくるの話はいいんですよいや平和の象徴広島で言ったら鳩もね平和の象徴で大事じゃんかそれをいいって広島人じゃないね君はちょっと段取りあるんでああるのあ結構自由な時間じゃないのじゃないんですよオープニングですからオープニングって好き勝手喋っていい時間なんでしょしかもこれ、はい、なんなら新年一発目のオープニングですえ新年一発目なの、はい いやまだ11月よいやいやもういいんですよ、はい、その時間軸ばらさなくてもテレビですからあそうなのということで、はい、ちょっともうちょっと城見てみましょうよはいはいこっち行ったら城そうテニスコートみたいのあるよ何これいやここ、はい、広すぎて、はい、もう見てください、はい、学校とかあるんですよいやそうねなんか管理所とかなんかいろいろあるあ学校これはい 城の中に学校があるのそうなんですよ RCC も、城の外には RCC ありますけどあ確かにそうだねあ本当だもう広島城より全然でかい城の中入ってきた感覚ないんだけど全然そうなんですよでももうお堀の中ですから、うん、あこんにちはあわんちゃんだ 危ない危ないあの犬の散歩についていくいや危ない <laughs> それ持たされてたらもうちょっとついてた感じがするもん本当言っとくけどさ俺犬あんまり好きじゃないからね本当怖がってましたもんねけどなんか途中からなんかすごいなんかねいいお父さんに会ったりとかいろいろしたからさなんかそれでなんかちょっと犬全然いけるってなったけどやっぱ あの山口のね前回の分が終わってから犬克服したのかなと思ったらまた戻ったねやっぱね <laughs> ダメでしたか出てきたそうえなえお堀があってそれからまたお城があるのそうめちゃくちゃでかくないだから駿府城駿府城ごめんなさい呼び方間違ってたら訂正しますんで多分俺違うと思うんだよねなんか そんな和風じゃなくて洋風みたいな感じの聞いたことないんだけど駿府城駿府城この中で正解を知ってる人はいないですねちょっと地元の方に聞いてみます、なんなら本当にちょっとダメだと思うよ本当に結構連呼してるからね <laughs> で、はい、この静岡で今日一日、はいまあ、レンタルクロちゃんを広めていきつつ、はい、 まあ、静岡の方のお悩みとか、はい、えー、聞いてレンタルしてもらって、うん、まあ、好感度を上げていこうと静岡でもはい今年も今年もだもうあのこれ <laughs> あのだからさっき言ったじゃないですか、はい、2022年用ですから素材としては分かりましたなもう気持ちよそうもう進んだ方がいいですね、はい、進めてください いや元旦まさかこんなところ来れると思わなかったっすねいや元旦設定じゃなくていいんですよえちょっとあなた本当にテレビ知ってますか何がいやいや元旦設定じゃないんですかいやあの今日元旦にロケしてるってのは嘘ですからああそれは違うの元旦にオンエアしてるっていう体で喋ってもらったらいいんですからああで、はい、この静岡でせっかくなら、うん、富士山を見ようと はいはい昨日見られなかったじゃないですか夜中だったからね見れんの富士山の、見えるスポットを探して、はいうんうん、どうせなら新年らしくご利益をいただこうといいね一高二富士三なすび日本一の富士銭湯にも書かれてますからね赤富士見えるますかね 赤富士限定的なまあ赤富士見えたらいいですね赤富士って何なんですかいやあなたが言い始めたんでしょいやなんかよく銭湯に書いてあるやつでね赤富士とか言うじゃんいいんですよもうとにかく、うん、富士山が見えるところを探して、はい、ちょっと歩いていきましょうわかりましたいやちょっとそれは嬉しいやっぱ富士山ね見たいなんかせっかくだって静岡来たんだからねただ、うん、今日僕らも広島から来てるんで、はい、車両とかないんですよ 借りたらいいじゃんいやなんでもうタクシーの運転手さんに自分でアポ取り交渉してもらって、はい、乗せてもらってその運転手さんにこの静岡市内で富士山が見えるところに連れてってもらうアポ取りって何ねそれはお金はお金は、うん、まあ払いますよああびっくりしたそんなタクシーにさ「へイタクシー」って言ってさ ちょっとなんかこういう状況でちょっと一回ね湾曲ただ乗りただ乗りしようと思ってたってことですか俺さすがにできないよそんなのそれはさすがにしないです僕らもびっくりしたタクシー待ってちょっとあのー、なんだろう整理しようえっと今やるべきことはここの城の名前を聞くこととあとタクシーに交渉してえっ、と なんだえっ、ー、と富士山が見えるいい場所ってないですかっていう。あタクシー来たタクシー来た。いや待って。あこれ空車だ、えー、これ空車。いやけど待って一回するでしょ。 <laughs> 一回する一回するでしょ。一回する。まとまってないから俺今だ。 <laughs> タクシー乗って、うん、富士山の見えるところまで連れてっていただく。うん、見えるところまで連れてもらうね。静岡市内で。はい っ待ってこれだけどクルーでいうと多分2つに分かれていかないといけないから2台見つけないといけないんじゃない1台でいいですクロちゃんが乗る分だけでいいです本当我々は車ありますんであるんじゃん <laughs> 乗れないんですだからクロちゃんはいや待って大事にしてよなんで俺が交渉しないといけないのじゃあタクシー探しましょうかはいちょっと渡って まああっち側の方がいいですかね、うん、あらもう別れたえでっかいカメラいなくなったんだけど <laughs> だからそうですよ車で移動しますいやバイバイじゃないよちょっと待ってよ本当にいやマネージャーもいなくなったんだけど <laughs> 置いてかないでちょっと待っていなくなるってなんなんこのこの小型カメラ2台でいやいやちょっと違うってちょっと規模が 規模が地上波ですけど嘘でしょいやなってきたなじゃないよ当然当然今日も、はい、あの本当にあの予定ないですから何の嘘でしょタクシー来ないですねさっき何台か来てたんですけどね、いやだから拾わないからですよあクロちゃんいやじゃ分かってなかったのにさ急に「ヘいタクシー」止めてさ、はい、あたあたするの映されるの嫌じゃん 好感度上げようと思う人がさあたふしゃダメだと思うの俺、うん、来ないなここが大体タクシーが通るスポットじゃないんじゃないいやでも観光地ですからねラチが開かないですねちょっと歩きましょうかラチが開かないです言い方考えてなんだラチが開かないって <laughs> 今日も本当、うん これ今日一日で12本取らないといけないバカだいや増えてるじゃんか <laughs> これで3月末までちょっとやりくりしないと違う違う違う違う季節感もおかしくなってくるよそれはそれで <laughs> えー、すごいねけどいやけどお城って今見えてるのはお城でまだあれはだから大きな住んでたところじゃないでしょもっと奥にあるってことでしょこれそうそうめっちゃでかいじゃんなんか4.2キロらしいですね周囲城の中、うん、 いや城の外かなそうにしてももうちょっと白身ないだったら普通なんか来ましたよっていうなんかあの既成事実だけきちんと取っといてみたいなねいいんですよもうちょっとお城内情ばらさなくていいんですからもっとお城見てね「いやどう思いますか?」みたいなとかね「いやいいですね」とか全然やらなかったよねいや僕らもう気持ちが富士山行っちゃってるんですいや戻ってきなさいよ俺行ってないからまだ やっぱ新年らしく、富士山とそうねはい確かにめでたいものねなんかやっぱね2021年もねちょっとねあの、まあ、オリンピックとかいろいろありましたけど、はい、やっぱコロナがねやっぱ1年収束しなかったから、うん、ちょっと暗い話題が多かったけど今年はなんか元気にみんな行こうよっていうね一発目になればいいよねそうなんですよ、うん、いやなんかちょっとおしゃれ小じゃれだもんね、うん えだからちょっと待ってくださいちょっと確認したいんですけど、一生懸命っていうねこの漢字、この感じが、あの、ヤンキーのよろしくみたいな感じで思ったので、もしかしたら優しい感じになってるけど、実際は元ヤンか原ヤンなのかなと思って <laughs> 違います違います違います違います二十四います 二十四、二十四までなんだってああ、げたいいよ全然こう考えますよいいボーイさんいいですね、えー、ボーイさんがやっぱもうねせっかく来てるんだったらこういう触れ合いも大事かなじゃあ TikTok でも好感度を上げていこうというこの企画さあ今週はいくついいねがもらえたかな 年こそは100万いいね突破しようぜ